na governors wa taifa letu la Kenya wote, bila ya kujali wametoka chama gani ama sehemu gani, kwa sababu tunataka tuelewane kama viongozi na tujue ya muhimu ni tupange kilimo, tupate chakula ya kutosha, tuondoe njaa, watu wa Kenya wasiwe katika mahali ambapo tunaomba chakula miaka sitini baada ya sisi kuwa taifa huru. Tumeketi chini na wao tumepanga mambo ya biashara, mambo ya industrialization, mambo ya value addition, mambo ya agro processing, vile tutahakikisha kwamba kuna exports ya kutosha, tulete pesa za nje, tuhakikishe ya kwamba taifa letu linaenda mbele. And I want to agree with Apostle Kimani that this country shall be a country of surplus. It shall not be a country of debt. We shall be lending to others and we shall not be borrowing. Hiyo ndio azma yetu na ndio mpango yetu, na vile tumeketi chini na magovernors juzi, nitaketi chini na viongozi wale wengine wote until we get to the place where our nation is a nation that we can all be proud of being Kenyans. So kazi hiyo, na nawaomba ndugu zetu, uh, eh, mtuombee ili taifa letu la Kenya tuweze kutembea pamoja kama wananchi wa taifa letu la Kenya, na tukae kama ndugu moja, ndugu wa taifa moja, tukielewana, tukishirikiana, tukifanya kazi pamoja. That is the Kenya that I, I am looking forward to and that is the Kenya I want every leader to share with us their ideas, their opinions, their suggestions so that we can have a nation that leaves nobody behind. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nakuru, tutatembea pamoja hiyo safari? Tutatembea pamoja? Mimi nawashukuru sana, mjue mimi nawapenda sana. Mulinishikilia wakati mambo yalikuwa magumu. Nili eh, Apostle Kimani, umenikumbusha mambo ambayo nilisema wakati mmoja. Unajua tulikuwa tumeenda pale Kenol kanisani Jumapili. So tulikuwa tunafanya kwenda kufanya arambe ya kanisa pale Kenol. So wakati naondoka ofisini eh, pale nyumbani Karen, najaribu kwenda kwa gari, askari moja hata hako hapa leo, akuja akaniambia eh, mambo pale ni magumu eh, hatuwezi eh, kukupeleka pale kwa sababu pale kumetokea fujo, tia gasi imetupwa mambo imeharibika, watu wamepigwa, so sisi hatuwezi kwenda na hatuwezi kupeleka eh, eh. Nikamwambia sasa, mfanye hivi, hata mimi najua kuendesha gari, nyinyi mubaki hapa na bunduki zenu na hiyo ingine, mimi nitaenda Kenol kwa kanisa. Nikatoka hapa tukaenda Kenol, nafikiri wakaona huyu mtu ataenda, wakasema wacha tumpeleke, so nikaenda pale Tukafika ati polisi amesimama juu ya madhabahu ati anaambia watu tokeni kanisa, na amepiga pia gas. Naona vile shetani amekuwa mjeuri kwa hii Kenya, alikuwa amefika mahali mbaya sana. So tukaambia huyo askari atoke, na ibada ikaendelea. Sasa <laughs> baadaye nikaenda, baada ya nafikiri karibu wiki mbili tatu, nikaenda mazishi ingine kule Taita Taveta. Wakati mimi niko hewani nikaambiwa ile mazishi haiwezekani. Eh, imekuwaje? Ati askari wamevunja ile hema na wamefukuza wale walikuwa waombolezaji. Siku hiyo ndio nikasema wacha niwaambia hawa watu wasiendelee kupoteza wakati yao. Ndio siku hiyo nikawaambia, I am a man on a mission. I do not have the space to retreat or the luxury to surrender kwa sababu unajua shetani akishakuwa mjeuri zaidi, lazima umwambie hakuna mahali anaenda. Si Mungu ni waajabu jameni, si Mungu ni waajabu. So mimi nawauliza sisi wote eh, ambao tumefika hapa leo, asante sana Apostle Kimani kwa kutusomea neno la Mungu so that we can know the destiny of our lives is in the hands of God the destiny of our nation is, a, is in the hands of God. Na ndio mimi nawaambia watu wa Nakuru, mimi nasimama hapa nikimshukuru Mungu sana kwa sababu wakati wa mwisho nilikuwa hapa Nakuru, mulijitokeza, na ndio nimesema that is the day that is the day when we had the final meeting in Nakuru, ndio tuliona dalili ya kwamba Mungu amekubali maombi yetu na tutapata ushindi. Na nyinyi mlitushikilia mkono tukapata hii ushindi, ndio neno la Mungu itimie ya Zakaria ine sita kwamba it is not by the power of the deep state it is not by the might of the system but it is by the spirit of God that we can go places. So tunamshukuru Mungu, na mimi nataka niwaambie leo tumefika hapa na nimefurahi sana kuwa kati yenu. Tumshukuru Mungu, ijulikane Kenya hii ya kwamba wale waliojaribu kudunisha kanisa walijaribu kufanya kanisa ya kwamba hata ni kitu kidogo, wakatuletea vitisho kule kwenye madhabahu. Leo wanajua kuna Mungu aliye hai na sio wao na sio nguvu zao. It is not by power, it is not by might, it is by the spirit of the living God that we can change the destiny of our nation. So mimi nawashukuru sana our spiritual leaders. I want to give you my assurance that as a leadership We, we, are, we are going to work with you. We are going to stand by the, uh, by the church. We are going to stand by all our religious leaders so that Kenya can continue to be a nation that is declared to be a nation of God. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana. Nakuru tutaonana kesho. Najua huyu eh, Gikaria, hebu kuja hapa Gikaria tutakuwa hapa kwako kesho. Simama hapo. Naona huyu Kikaria, huyu Kikaria nimesumbuka naye sana. Huyu Kikaria nilikuwa nimemkuta, alikuwa amechaguliwa mbunge, anavaa t-shirt, hachanui nywele, anavaa slippers. Sasa mnaonaje Kikaria? <laughs> Huyu kufika hapa nimemfanyia kazi kubwa sana. Naona sasa ako na tripi suit na tai imematch. So mpigeni makofi huyu jamaa, si Mungu ni waajabu So usijali boss, tutakuwa area kesho, si ndio? So tutaka, tutakuwa hapa kesho tukipanga mambo ya maendeleo na mambo yale mengine. Jameni, asanteni sana, ninawapenda, mubarikiwe na Mungu ajibu maombi yenu yote. Thank you very much and God bless you. Sorry, sorry, sorry, sorry. Nafikiri tumekubaliana tuko na, wacha niseme tu mambo mawili ya muhimu. Hebu tafadhali tuketi chini kidogo. Najua tuko na matatizo vile viongozi hapa wamesema ya mambo ya usalama pale, especially hapa North Rift. Kati ya wale waziri mumeonyeshwa hapa waziri wa usalama Profesa Kindiki hayuko hapa kwa sababu ako pale kwa hiyo sehemu. Leo alikuwa Baringo, jana alikuwa Turkana. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale, wanajaribu kutuonyesha kiburi. Sisi tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakijaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Na vilevile ndugu zetu kutoka Samburu na sehemu zingine na Kenya mzima, kuna shida kubwa ya, nja, ya ya kiangazi, na kwa sababu kuna shida ya kiangazi, climate change, mambo ya famine, mambo ya drought, mimi nataka niwaombe Wakenya wote, nataka niwaombe, mumesikia ya kwamba maombi ya Jumanne tarehe kumi na nne na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya tukiwa mahali popote, na wale wataweza kuja Nyayo Stadium wakuja Nyayo Stadium on Tuesday 14th, tuweze kuombea taifa letu, hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame. Ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie, ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Na waomba Wakenya ambao hawataweza kufika kule Nyayo Stadium tuwe na ibada mahali popote, kanisa zote, dini zote, pande zote, mahali popote penye kunaendelea maombi, tuombee taifa letu na tuombee Mungu atupatie mvua. Tumefanya mipango yote kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea, tumepanga harakati zote za kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama hat, Mungu hatatupatia mvua hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Thank you, Your Excellency. And as we wind up I'll call Bishop Philip Nderito just to close with a word of prayer. And after that, I kindly request that we allow His Excellency